yeah. Mennyi időnk van még? Csak óra 17. 13 perc. Vagy 10 Ufa. tíz, tíz, tíz for, tíz for. Ufa, mennyi még kiró? 25, dobott egy ufa. 25? Mennyi? Nem, 50. Hát majd még kiró.

Dehogy van Vagy tuzsér? Ott sincsen. Nincsen. Tuzsér? Ezek indiai. Annyira indiaiak. Indiaiak. Déli, déli indiaiak. Hogy a faszba keveredtek Mi volt így india Kalkutta, Kalkutta, Madrác, Kalkutta. Karácsi, Pakisztán. stewardess. Hát te voltál az is, nem? Igen. Hát miért, hogy tudod, jó lett volna. Nem volt jó. Utána majd ti is fognak. Via. Sei, sei. Via Tavares. Harold Sasso. Harold Sasso. Harold Sasso. Que não está de bom. Que não está de bom. Hanoi. Hanoi. Noi vive. Havares. Aha. Ez Jelentés, város. Hanai, ha, város, város, nagy, víz, víz, nem. Hát ott víziváros. Víziváros. Víziváros. Megfejtem lassan. Város. Sok, kérdezem. Kérdezem. Dann Bali, Bali, Chang, Bali, Chang, so. Igen? Elfoglaltak egy egész világot. Ah, szóval. nagyon elfoglalták, igen. Sokan vannak ott. Sokan. Hát ez van is hangos. Így keresnek Azon gondolkoztam, de már nagyon sokat, még életemben sose láttam kínai temetést kínai temetés. Láttál már? Nem hallok. Nem hallok, hogy nem. Azért mondom, hogy sokan járnak a kínaiba kajálni, Magyarországon is. nem enni. Tesznek. Ki tudja? A kínai temetés nem láttam. Hányan voltak, Pali? Mit mondtál? 19-et? Igen, igen. Jó. Lekker aan logo. napot kívánok, tisztelt hölgyek és urak, utasaim, vonat érkezés, Walter állomás csak. Vám is útlevény, ellenőrzés a kocsiban. Kérem, utassák meg a dokumentumokon. Dobro dňa, šanovní paní panové pasažery, poďte pribúvať do prikordónnej stancii ČO. Vytná tá pásportná perivírka provodete úcia u vahoni prokáňa prikordovate dokumenty. Good afternoon, ladies and gentlemen passengers. Please arrive at station 12. Customs and passport inspection in cars. Please show your documents. Okay. Balatonról. Hát remélem, kell is megint a 180 szokása. 哦，知道，啊，哎呦，你这都把那什么偷反了。 Kassai, Kassai, Kassai. Ott láttam. Tá, é que que ma com'è? Eh, che lo sto chiamando, sì, sciocchini, colleghi, enti da te. Igen, vetett szabadságot valami, és megint volt. Hát igen. Megint volt. Hát akkor megint. Rájött. Három, három. Megindulsz és kész. Nincs idő, nincs idő. kurvolni egy pont mások. Csak munkásról, itt jó mondom. És munkál, munkál. Kurvel, mint kopál, most, Kopále mosni. Ó, Kopále. Malenki. Malenki kopála. Mit van? talán Sok ennek. Elég. Gyere velem závonyba. Gyere velem. Kezeltem kupakot. Nem kell, nem kell. Nekem már dobok nem, ki. Nem, nem kell, nem kell. Kapcsolat. Nem kell.